No, co bym nie wymyślił, wybór jest taki. Ratuszowa w Krakowie. Jestem głodny, także wielkiej różnicy mi nie zrobi, co wiem.